Hər vaxtınız xeyir. Növbəti mövzumuz əməliyyatlar menyusunun alt menyusu olan pərakəndə satışdır. Pərakəndə satış mövzusu biraz hmm, çox geniş mövzu olduğu üçün ilkin olaraq ə, e, sadə hallardan başlayaq. Gördüyünüz kimi hmm, biz pərakəndə alt menyusunu tıkladıqda heç bir mesajsız menüyə daxil olduq. Bu digər halları olacaq və ona görə mən bunu qabaqdan deyirəm ki, e, digər hala rast gələndə hmm, bu halla müqayisə edək. Faktiki olaraq bizim faktiki olaraq bizim dostluğumuz olan Star Mobilya anbarıdır. və biz bu menyunu açdıqda rejim barkod rejimindədir. Yəni axtarış sistemimiz barkod rejimindədir və miqdar aktivdir. Yəni ki, bizim miqdar redaktiyələmək imkanımız var. İndi biz məhsullardan birinin, hər hansı birinin barkodunu oxuyaq. Göründüyü kimi bu halda Samsung S7262 ağ modeli tapdı. İndi biz bunu bir də axtarışa verək. Skanerlə oxuyaq. Və kursor gəldi. Hansı hissədə deyəndə bunun izahını verim. Bu hissə endirim hissəsidir. Endirim iki cür. Həm faizlə, həm də e, pul vahidi ilə məsələn, manatla endirim etmək mümkündür. Bunun üçün dəyişmə F4 düyməsi bir rejimdən digər rejimə keçmək imkanı verir. Gördüyünüz kimi F4 düyməsini basmaqla e, faizlə ikinci dəfə bu düyməni basdıqda manatla artıq manatladır. Məsələn, 119 manatlıq bir məhsulu Məhsula 4 manatlığı endirim etsək, ilkin qiymət artıq 115 manatdır. Yox, əgər faizlə endirim etmək istəsək, 20% endirim isə 95 manat 20 qəpiyə düşür. 4 manatlıq endirim edib bu məhsulu sataq. İndi ikinci hər hansı bir məhsulu seçək. Skanerlə oxuduğumuz barkod iki məhsulda mövcuddur. Samsung G360 və Samsung S7262 modellərində. Gördüyünüz hissədə bu modelin yəni rəngini dəyişmiş hissəyə hissə, aid olan məhsulun bütün parametrləri, qiyməti n faiz yoxdur, işləməmişik. Yəni <clears throat> həm məhsul üçün endirim faizi faktiki olaraq Star Mobil anbarında Star, bizim dostumuz bu ambaradır. <clears throat> bu ambarda 8 ədəddir. Əgər <clears throat> oxla yerini dəyişmiş olsaq və enterlə enter basdıqdan sonra bu məhsul seçildi. 8 ədəddir faktik olaraq. Digər məhsul seçək. Yəni təkrar olmasın. Oxla aşağı yuxarı etməklə bu məhsulların hər birini seçmək mümkündür. İxtiyar bizə lazım olan seçmək mümkündür enter düyməsini vurmaqla yenə bizim endirimə yetkimiz olduğu üçün kursor gəldi. Endirim hissəsində dayandı. Endirimsiz bu məhsuldan birini də satdıq. İndi olsun ki, bu məhsuldan bir yox, daha çox sayda istəsin müştəri. Yəni faktiki olaraq biz görürük ki, bu məhsuldan 2 ədəddir. Star mobil anbarında. Amma müştəri bizdən daha çox sayda istəyir. Bunun üçün məhsulun adının üzərində tıklamaqla məhsulun adının üzərində tıklamaqla biz məhsulun anbarlar üzrə sayını görə bilərik. Gördüyünüz kimi anbarda bu məhsuldan bir ədəd də var. Deməli bizdə ümumi 3 ədəd var. Əgər bizim müştəri bu məhsuldan 3 ədəd istəyirsə, biz faktik olaraq olduğu üçün ə, e, sata bilərik. Ancaq bizim satışa imkanımız, məsələn, 3 ədəd seçilmiş ambara daxil etdiyiniz miqdarda məhsul yoxdur mesajını aldıq. Bunun üçün biz ambar hərəkəti ilə, yəni ambarlar arası məhsulların mübadiləsi Biz bunu bir dərs əvvəldə başa salmışdıq. O şəkildə məhsulu bir anbardan digər anbara ötürüb məhsulu satmaq mümkündür. Bu artıq e, belə deyək, anbara cavabdeh şəxsin şəxsə aid əməliyyatdır və yaxud da administratora aid əməliyyatdır. İndi üçüncü hal deyəcəm, hansı ki, e, bütün anbarlara dostupu olan şəxs üçün. Onda tamam bir fərqli imkan olacaq. Məsələn, fərz eləyək ki, anbarlar arası mübadilə olunduqdan sonra bu məhsulun artıq sayı 3 olacaq. Bu, bu əməliyyatı yerinə yetirim. Onu da qeyd edim ki, bu əməliyyatı yerinə yetirmək üçün birinci növbədə bizim ambara yetkimiz olmalıdır. Bunun üçün bağlayaq və ambar hərəkətinə gördüyünüz kimi bizim ambarlar arası mübadiləyə yetkimiz olmadığı üçün belə bir mesaj aldıq. İndi həmin ambara bizi yetkini alaq. artıq bizim ambar hərəkəti, yəni məhsulların ambarlar arası mübadiləsini yerinə yetirmək üçün dost topumuz var 2 ambara. Seçirik hansı ambardan ambardan məhsulu starmobili ambarına ötürək. Çox ambar hərəkəti, yəni məhsulların ambarlar arası mübadiləsi adətən kodla yerinə yetirilir. Biz də kodla eləyək. Bir ədəd gördüyünüz kimi bu məhsuldan ambarda bir ədəd. Biz onu star mobilya ambarına göndərdik və yaddaşda verdik. Yaddaşda saxladıq. İndi davam edək. Pərakəndə satışımızı davam edək. Bax, bunu deyirdim. E, hə, bəyək bizim bir ambara yetkimiz olduğu üçün heç bir mesaj almadıq. İndi isə bizim İki ambara mesajımız var. İki ambar yetkimiz var. Ona görə hansı ambardan satış eləyirik, onu seçməliyik. Artıq biz Star Mobil ambarından satış eləyək. Yəni, bayaqki satışın davamını yerinə yetirək. Barkod. Bayaq da mesaj almışdıq bu məhsulu seçək. Artıq gördüyünüz kimi ambarda bu məhsul 3 ədəddir. Artıq 3 ədəddir. Yerinə yetirək. Satışı yerinə yetirək. Endirim varsa endirim yazırıq. Yoxsa tutaq ki, hər məhsul üçün hər məhsul üçün 4 manat endirim edirik. Məhsulun da hər üçünü satdıq. satışı yerinə yetirdik. İndi isə əgər silmək lazımdırsa, yəni bu məhsul satışa getmədisə, sil butonunu tıklamaqla məhsulları yenidən geri qaytarmış olduq. İndi isə belə bir hal nəzərdən keçirdək ki, bizim bütün anbarlara etkimiz var. Bunun üçün istifadəçilər yetki A userinin bütün anbarlara yetkisi var. Bizim axtardığımız məhsul hansı anbarda varsa onu satmaq ixtiyarındayıq hocam. Gördüyünüz kimi mesajımız daha da böyüdü. Artıq görürük birinci məhsul Samsung G360 Star mobili anbarında 3 ədəd. Oxla aşağı düşək. Gördüyünüz kimi rəng dəyişdi. Anbarda G360 miqdar 0-dır. Yəni olub. S72-62 modeli yəni bu barkodla bizim iki məhsulumuz var. Həm G360, həm S72-62. Hə, ikinci məhsulumuz olan S72-62 modeli Star mobil anbarında 9 ədəd və anbarımızda isə 1 ədəd var. Bizim bütün anbarlara yetkimiz olduğu üçün mesajların sayı artdı. Hansından satış etmək istəsək, anbardan da satış edirik. Bayaqların bizim ə, e, yetkimiz hər bir anbara ayrı-ayrılıqda idi. Bu halda isə bizim bütün anbarlara yetkimiz bir haldadır. Yəni bir halda bütün anbarlar arasında anbarlarda məhsulu sata bilərik. Bayaqki halda hər bir anbardan ayrı-ayrılıq da satmalı idik və yaxud da bir anbardan o birisi anbara ötürüb, məhsulu ötürüb satmalı idik. Bu halda isə bütün anbarlara bizim yetkimiz olduğu üçün istədiyimiz anbardan istədiyimiz sayda, mövcud sayda sata bilərik. Hər hansı birini seçib enteri daxil edək. Enteri tıkladıq və bu məhsulu deyək ki, kimdən satdıq. Bu digər halları nəzərdən keçirdək, yəni anbarlar və müxtəlif barkodlu və eyni barkodda müxtəlif məhsulların satışı. Bu halları nəzərdən keçirdik. İndi isə hər hansı bir müştəriyə Yəni adı bizi bazada olan, bazamızda olan müştəriyə satış eləyək. Bunun üçün sənədə tıklayıb, plus işarəsinə tıklayıb müştərinin adını seçirik. Hər hansı bir şəxsi axtarış da istədiyimiz cür axtarış verə bilərik. Məsələn, Ayaz və yaxud da az. Yəni, dəxli yoxdur. Seçdik. Esk düyməsini bastıq. Əgər e, bizə ehtiyac varsa, nömrə, adı, hansı bir qısa təsvir və yadda saxla. Müştərimizin adı artıq müştərimizin adı artıq var və satışı yerinə getiririk. İstədiyimiz anbardan istədiyi faktika sağa qədər məhsulu satırıq. 3 endirimiz varsa 4 əgər neçə alırsa 2 dənəsini alır. İlk düyməsi ilə buton ilə sağda, sağ yuxarı küncdə əgər ödəniş edibdirsə bu şəxsin ödənişini yazırıq. Nə qədər ödəyir? 250 manat ödəyir. Qalanı qalır. Hə, qalığın görmək istəyiriksə biz kredit hissəsində ümumi borc 200 manat qalığı qaldı. növbəti mövzularda əgər ə, e, çox çətin deyil. Bu qalıq qalıq hissəni belə deyək ki, 2 aya, 3 aya, 5 aya 5 aya böldük, daxil elədik. Artıq bizim kredit hissəmiz hazırdır. Əgər lazımdırsa çapa veririk. Çox sadə formada bizim reportumuz hazırlandı avtomatik və çap. Qayməmizin çapı isə F12-ni tıkladıq, yaddaşa getdi. Yox, əgər bizə lazım idisə ki, e, qayməni çap eləyək, onda F1 butonu ilə yerinə yetirirdik. Çox sağ olun, salamat olun. Növbəti mövzumuza sürətli satış mövzusudur. Çox sağ olun.